元気いっぱい踊っていただくよねあのキスのマークが可愛いでしょティッシュあの T シャツがねユーキッスだからねということで踊っていただきますよチームユーキスさんでドラゴンスイングですどうぞ Real の小山はみんなの憧れる群青さコロッケ田んぼに帰る夕焼け外に散っからもう 地遠視に育む龍ヶ崎横山から見てごらん未来に向かって龍が舞う みんなの祭り天下そこへ手前戻るファンは一人一人が手を取り合って大きな輪になれ夢になれ止まりましたよ私は恋とモダが高い人々さ「Thank you. はい、ありがとうございます。ゆうきからね、来てくれました。ゆうきすのチームゆうきすの